Er der så nogen, som der står på, der kan hoppe? Hoppe rigtig højt. Jeg vil se alt sammen omkring. Hop rigtig, rigtig højt. Ej, det kan I godt gøre bedre. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. Hop sammen. Hop rigtig meget. Hop, hop, hop. Ja. Ah. Ja. Ah. Mm. ja. jeg tror, det går. Jeg tror, det går. I vil sko nok til at hoppe. Kan I så stå på et ben, imens I hopper? Er der nogen, der kan det? Kom så alle sammen. Hop lidt højere. Kom så. Kan I godt? Kan I ikke lidt bedre end det? Kom så. Fængsel kan suck under han. Fængsel med dig. Godt, så altså, bare sned jer normalt igen. Nu har vi allerede min, fange, min første fange. Åh, oh, oh, hvad skal jeg så finde på? Åh, oh. alt sammen drej rundt. I skal dreje rundt. Er vi færdige med at dreje rundt? Mm. Jamen, ved I hvad, I skal lave sprællemænd alle sammen. Kom så, sprællemænd. Op med armene, og så ned igen. Så op med armene, og så ned igen. Så op, op, op, op, op. Alle sammen op og røre jer. Det er meget sundt. Ja, ja det går vist fint nok, det der. Mm. Næsten tilfredsstillende. Mm. Ja, I kan bare stoppe igen. Er skal I... Uh, hmm, hvad skal jeg finde på? Hmm. I skal løbe frem og tilbage. Løb frem og tilbage. Fra den her side til den her side. Hurtigt. Løb frem og tilbage. Løb frem og tilbage. Åh, oh, ja, det ser godt ud. Løb så hurtigt, hurtigt, hurtigt, hurtigt, hurtigt. skal godt på, I ikke falder, fordi ja, det, det går ikke, hvis man kommer til skade. Kom så, løb frem og tilbage, løb frem og tilbage. Ah, stop bare igen, stop bare igen. Åh, oh. åh, oh, men det her, det, det er heller ikke nok. Jeg skal, begynder at tappen ned. Så tag mig op, stræk jer, stræk jer helt så meget jeg overhovedet kan. Og så helt ned. Og så helt op, og så helt ned. Og så helt op, og helt ned. Hvor hurtigt kan I gøre det? Op, op, op, op, op, op, op, op, op. Kom så. Det kan I da godt alle sammen gøre. Kom så. Åh, oh. ja det ser godt ud det her. Ser godt ud. Jeg er meget stolt af mit folk lige nu. Men husk, hvis I bare laver én enkelt fejl, så er det i fangehullet.